Tutorial Technology टेक्नोलोजीको परिचय दिने प्रेजेन्टेसनमा स्वागत छ जसले इन्डियालाई आईटी साक्षर बनाउने क्षमता राख्दछ यो प्रोजेक्टको नेतृत्व आईआईटी बम्बईको कर्णन मोदगल्याले गर्नुहुन्छ Spoken Tutorial के हो यो एउटा कम्प्युटर सत्रको रेकर्डिङ हो सफ्टवेयरको साथमा चलदै गरेको कमेन्ट्री सहित वर्णन गरेको मुभी स्पोकन ट्युटोरियल हो प्राय 10 मिनेट लम्बाइको स्पोकन ट्युटोरियल बनाउने स्टेपहरू आउटलाइन स्क्रिप्ट रेकर्डिङ स्क्रिप्टलाई अर्को भाषामा अनुवाद गर्ने र डबिङ म हरेक स्टेपहरू वर्णन गर्दै छु हामी दुई सफ्टवेयर सिस्टमहरुको आउटलाइन देखाउने छौ एक्सफिग र एसक्यूएल यस ट्युटोरियलको लागि आवश्यक सबै लिंकहरु मैले पहिले नै spoken tutorialorg बाट डाउनलोड गरिसकेको छु अब एक्सफिक को आउटलाइन हेरौं अब psp को आउटलाइन हेरौं अर्को स्लाइडमा जाउँ स्पोकन ट्युटोरियल बनाउने दोस्रो स्टेप भनेको स्क्रिप्ट हो एउटा मुभीलाई राम्रो स्क्रिप्ट चाहिए चाहिँ एउटा स्पोकन ट्युटोरियललाई पनि राम्रो स्क्रिप्ट चाहिन्छ हालको ट्युटोरियलको स्क्रिप्ट यहाँ छ एउटा स्क्रिप्ट लेख्ने निर्देशनहरू यहाँ छन् निर्देशनहरू वर्णन गर्ने एउटा ट्युटोरियल चाँडै नै उपलब्ध हुनेछ म कसरी एउटा जीमेल एकाउन्टबाट एउटा इमेल पठाउने वर्णन गर्ने एउटा छोटो स्पोकन ट्युटोरियल बनाउने छु म एउटा स्क्रिन रेकर्डिङ सफ्टवेयर आइसोयु कल गर्छु स्क्रिनको एउटा आयत हेर्नुहोस् यो आयतभित्र आउने जुनसुकै कुरा रेकर्ड हुनेछ मैले नेटस्केप खोलेकी छु मैले यसलाई ठ्याक्कै यो आयत भित्र राखेकी छु यसले जीमेल देखाउँदै छ अब तमिलमा बोलिने छ अब रेकर्ड सुरु हुनेछ guest.spoken ஆக லாகின் செய்கிறேன் ஜிமெயிலை திறந்தாகிவிட்டது கம்போஸ் பட்டன் மூலம் ஆரம்பிக்க போகிறேன் kannan at iitbac.in subject test இங்கே வருவோம் this is a test mail send button மூலம் இமெயிலை அனுப்புகிறேன் இப்பொழுது sign out செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம் यहाँ भर्खर रेकर्डिङ सकिएको छ तत्कालै रेकर्डिङ सफ्टवेयरले एउटा मुभी बनाउँछ म पहिले नेटस्केप र आइसोयु बन्द गर्दैछु म रेकर्डेड मुभी प्ले गर्दैछु இமெயில் எப்படி எழுதுவது என்று சொல்லப் போகிறேன் यसलाई अघि बढाऊ இப்பொழுது சைன் அவுட் செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம் म यो बन्द गर्दैछु म अब अर्को स्लाइडमा जाँदैछु यसलाई हामी स्पोकन ट्युटोरियल भन्दछौं स्कुल जाने बच्चाहरूले पनि स्पोकन ट्युटोरियल बनाउन सक्छन् यो धेरै सजिलो छ अब हामीसँग रेकर्डिङको लागि भएको टुलहरू हेरौं लिनक्समा रेकर्ड माई डेस्कटप एउटा स्पोकन ट्युटोरियलले यो कसरी गर्ने भन्दछ Hello and welcome to this tutorial on how to use Record My Desktop. ma, hamisanga Cam Studio छ यो स्पोकन ट्युटोरियलले यो कसरी गर्ने वर्णन गर्दछ दुबै फस हुन् एउटा ट्युटोरियलले कथनको निर्देशन दिन्छ यो प्ले गरौ Welcome to a presentation on the guidelines for recording and narration of spoken tutorials. म स्लाइडमा फर्कदै स्पोकन ट्युटोरियल बनाउने चौथो स्टेप भनेको स्क्रिप्टलाई स्थानीय भाषामा अनुवाद गर्ने हो यसलाई अंग्रेजीमा कमजोर मान्छेले पनि प्रयोग गर्न सक्ने गरी गर्ने हो म गेटिङ स्टार्टेड अन साइलाबको अनुवादित स्क्रिप्टहरू देखाउने छु हिन्दी मराठी र बङ्गाली हिन्दी मराठी र बङ्गाली अब ब्राउजरमा फर्कौं स्क्रिप्ट प्रयोग गरी हामी बोल मात्र परिवर्तन गर्छौ भिडियो उही रहन्छ लिनक्समा हामी अड्यासिटी र एफएफएमपेग प्रयोग गर्न सक्छौं एउटा स्पोकन ट्युटोरियलले यो कसरी गर्ने वर्णन गर्छ म यो ब्राउजर मिनिमाइज गर्दै छु यसको मुनि मसँग विभिन्न ट्याब सहितको अर्को ब्राउजर छ यसलाई प्ले गरौँ Hello friends, welcome to the spoken tutorial on how to dub from one language into another in Linux operating system. विन्डोजमा हामी मुभी मेकर प्रयोग गर्न सक्छौं यसो गर्न एउटा स्पोकन ट्युटोरियलले वर्णन गर्छ अब अर्को स्लाइडमा जाउँ अब हामी को स्पोकन ट्युटोरियल हिन्दी मलयालम र हेर्ने छौ साइलैब की शुरुआत इस ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है इस ट्यूटोरियल में हम साइलैब के कुछ उपयोग के बारे में सीखेंगे मलयालम बजाऊ നമസ്കാരം സൈലാബ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങാം എന്നതിനു വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ സ്പോക്കൺ ട്യൂട്ടോറിയലിലേക്ക് സ്വാഗതം बंगाली बजौं নমস্কার বন্ধুগণ আপনাদের স্বাগত জানাই আমাদের গেটিং স্টার্টেড উইথ সাইল্যাব নামক স্পোকেন টিউটোরিয়ালে যেখানে আমরা সাইল্যাব अब स्लाइडमा फर्कौं अब अप्ठ्यारो विषयहरू कसरी स्पोकन ट्युटोरियलमा प्रस्तुत गर्ने चर्चा गरौँ अन्तत एउटा स्पोकन ट्युटोरियल मात्रै 10 मिनेटको हुन्छ स्पोकन ट्युटोरियलहरू जोडेर एडभान्स विषय पढाउन सकिन्छ यदि पर्याप्त सानो कदमहरू उपलब्ध छन् भने हिमालय पनि चढ्न सकिन्छ अब लेटेक र साइल्याबको स्टडी प्लान हेरौं LaTeX study plan Scilab study plan अब अर्को स्लाइडमा जाउँ हामी डिजिटल पुलको काम स्पोकन ट्युटोरियलले गर्न सक्छौ। उदाहरणको लागि हामी कसरी आईआरसीटीसी बाट रेलको टिकट किन्ने कसरी कम खर्चालु कृषि ऋण पाउने प्राथमिक स्वास्थ्य स्याहारको जानकारी कसरी पाउने प्राथमिक उपचारको जानकारी कसरी पाउने सबैभन्दा कम मूल्यमा टिभी बेच्ने पसलहरू कसरी वेबमा सर्च गर्ने वास्तवमा यो सूची अन्तहीन छ तथ्यको कुरा गर्दा यसलाई डिजिटल डिभाइडको पुलको काम गराउन सकिन्छ स्पोकन ट्युटोरियलहरु क्रिएटिभ कमन लाइसेन्स अन्तर्गत जारी गरिएको छ यिनीहरु स्पोकन ट्युटोरियल वेबसाइट मार्फत निशुल्क डाउनलोड गर्न सकिन्छ अब एउटा 10 मिनेटको स्पोकन ट्युटोरियल बनाउँदाको पारिश्रमिकको चर्चा गरौ स्क्रिप्ट र स्लाइड बनाउँदा रु 3500 नयाँले रिभ्यु गर्दा रु 500 स्पोकन ट्युटोरियल रेकर्डिङ गर्दा रु 1000 यो नयाँले पनि गर्न सकिन्छ एउटा स्थानीय भाषामा अनुवाद गरेको रु 1000 स्थानीय भाषामा डबिङ गर्दा रु 500 समीक्षा र स्वीकृति पछि भुक्तानी गरिने माथिको रकम 10 मिनेटको स्पोकन ट्युटोरियलको लागि हो वास्तविक पारिश्रमिक मिनेटको संख्याको अनुपातमा हुन्छ त्यहाँ एक पटक रु 5000 को बोनस पनि हुन्छ हाम्रा स्रोत एउटा दुर्गमको बच्चा हो एक्लै काम गर्ने कसैले सहयोग नगरी स्पोकन ट्युटोरियल स्व अध्ययनको लागि बनाउनु गर्नुपर्छ हामी ओपन सोर्स सफ्टवेयरलाई पढावा दिन्छौं स्पोकन ट्युटोरियल र आर्थिक सहयोग प्रयोग गरी स्टुडेन्ट क्लब मार्फत कार्यशाला सञ्चालन गर्छौं क्याम्पस एम्बेसडर पनि छान्छौं हामीसँग क्याम्पस एम्बेसडर प्रोग्राममा स्पोकन ट्युटोरियल छ यसलाई प्ले गरौँ Welcome to this spoken tutorial on guidelines for campus ambassadors. हामी प्रोजेक्टको वेबसाइट देखाउँ spoken tutorialorg हालको ट्युटोरियल यहाँ उपलब्ध छ हामीलाई सम्पर्क गर्ने ठेगाना यहाँ छ विकि मार्फत एउटा फस सिस्टमहरुको सूची उपलब्ध छ यसलाई हेरौ यी मध्ये तपाई कुनैमा पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ तपाई नयाँ सिस्टममा पनि काम प्रस्ताव गर्न सक्नुहुन्छ हामीलाई निर्धक्कसँग सम्पर्क गर्नुहोस् अर्को स्लाइडमा जाउँ हामी तपाईको सहभागिताको स्वागत गर्छौ स्पोकन ट्युटोरियल रचना समीक्षा र प्रयोग गर्न हामीलाई प्रविधिको सहयोग चाहिन्छ हामीसँग धेरै कामहरू पनि छन् हामीसँग फुल टाइम वा पार्ट टाइम काम गर्नुहोस् तपाईले किन हामीसँग काम गर्नुपर्छ डिजिटल डिभाइड हटाउन आईटी साक्षर बनाउन फर्स्टलाई बढावा दिन बच्चाहरूलाई सेवा योग्य बनाउन देशलाई विकसित बनाउन डाक्टर अब्दुल कलामको सपना पूरा गर्न अर्को स्लाइडमा जाउँ हामीसँग एउटा सानो कार्य रहेको छ कृपया तपाई यो ट्युटोरियलमा भएका सबै वेब पेजहरू पाउनुहुन्छ हुन्न हेर्नुहोस् अब म अनुदान सहयोग गर्नेलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु spoken tutorial talk to teacher प्रोजेक्टको एक भाग हो यसलाई national mission on education through ICT MHRD को सहयोग रहेको छ यस सम्बन्धी थप जानकारी spoken hyphen tutorialorg nmeict hyphen इन्ट्रोमा उपलब्ध छ हामी ट्युटोरियलको अन्त्यमा आएका छौं सहभागिताको लागि धन्यवाद म मन्दिरा बिदा हुँदैछु नमस्कार